Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм кикиморы. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Очень яркий. Давайте посмотрим, из чего состоит комплект. У нас в товаре визитка интернет-магазина. И посмотрим сам костюм кикиморы товар у нас входит вот такая вот замечательная зеленая шляпа. Зеленая с салатовым отливом. Посмотрите, как она переливается. На сайте это будет видно. Здесь уже у нас пришиты цветочки, листочки разные. Тут и ягодки есть такая вот яркая шляпа. Внутри она вот такого у нас цвета с желтоватым отливом золотистым и салатовая подкладочка. Шляпа довольно плотная. Она универсальная, в одном размерчике шьется, подходит на любую голову. так вот у нас выглядит головной убор. Далее в комплект у нас входит накидка желтая. Вот такая вот, посмотрите желтая накидочка прозрачная у нас. Смотрите, вот так вот выглядит желтая накидка. По краям у нас зеленая тесьма. На накидке у нас уже есть пришитые листочки, цветочки. Вот они здесь разные такие. С другой стороны вы можете увидеть листочки разные. Такая вот накидочка просто одевается сверху на кофту. В товаре у нас штанишки зеленые с желтым. Штаны у нас тянутся на резиночке. Они и сами по себе, материал такой идет, то что он растягивается немножко. Вот вы ну, можете видеть, немножко тянется. По низу у нас идет вот такие вот вставочки. Здесь э, вторая штанина у нас такого желтоватого цвета. Можете обратить внимание, что шляпа Э, в одинакового цвета вместе со штанами, а внутри вторая штанина одинакового цвета с шляпой. Вот так вот выглядят штаны. И в комплект у нас входит кофта. Кофта идет в цвет штанам. Вот такая вот кофточка. Смотрите, также у нее один рукав зеленый, один золотистый. Вот так вот это выглядит. Вот манжетики, посмотрите, рукавов блестящие. Кофточка немножко тоже растягивается. Внизу кофточка также идет зелененького э, цвета блестящая. То есть костюм очень эффектно смотрится, э, то есть прям бросается в глаза, потому что он весь переливается. Вы не прогадаете, если приобретете себе данный костюм на праздник. Сзади кофточка у нас на завязочках. И сверху одевается, поверх этой кофточки одевается вот эта вот э, золотистая желтая накидочка.